J kafi, doma da dapi Drai kres kuftak, vakte umarati Daire potun, diga na bebine maka Domit zuren baroj noti da shire Baje oton mren Daja je, fikr na krinki baloy Të peshi mata, oliganta maloj Mava kesh, ama ta me kene pesh Ta i sfera, tan me shava Da të atmosfera Të njohti da bitu kian Të kalam u shakapi da gian Të në mardi ka dam bigi dam bigi kam bigi Aj taj po i gjan Zamun aşı dalish të mondi malish Të rajlo boj gjë sërme kënan kish kish Ba i feli badët hub kat Kome zadı der ba çaban noz Iso bë kash ba i kadı Bala të vëre pët ja parazit I parazit që daj ku bo madazit Kani bubu këgjoshi du bozingar U bozi kadja ke bozat nizat multipadaré Pablo, curador de andabro, Miguel Mamundai Pablo, amarás patrii dai bol. Şaşlar pari. ба қабзари кора мо ҷамъ кардем талпаи мужи кора кори мо корай бо ягон ҷо нахӯра ҳама темаи хидиш ҳамаи ҷасад дорай андеграм форева э нига нам буван факи пацан идин сидам кияйда уҷа соф мирғи чуҷа шайх тайёр ки лоя мо мерем хуҷам ма одат накам суми дигарора ҳисоб карданда ай пешум навро шапалоқ нахри паси гарданда мадада конез атве додан яхе гуспанда дабид ки тиганда метия даҳанда оа инами میای اندری لوا بگی گوش که تو گوش که تو پنج فلوا در کارم نیست دوار در کارم نیست دلار در جای بی خدم همه وقت دارم باور حالو تجرب ای کلون تو مای داتا اومد و تایگا بوار که دیگه فرماتای مالا بلا مالا سالا نیت ستای بلا سایا اون بل там нет нет там ничего и не знаю факат гап ай кафо мекадин гайбат бо дару динго када мега ты добрат ваш гей парад сори хит парад всему этому кошмару یعنی رد رفتیم بلند اما تمای خدش گب قطی میزنم تا میزنی با پشت دم بگی با جوی نروی چید کدن گب نزن هیچی نمی آی دستم اما تمای خدش به تمای خدم اما تمای خدش برومد وقت ما بدم گب زدیم کدوم گب زد طرفی مو بوید رپا توزا کنیم امی بد هدفی مو сари хам паси пешрави бесарпараст ай вақташ мегуфтанд ма накани сарта паста шиёре ё маска та баги ба даст шитоб кори шайтон ай нахи ай шаст чизе шид шикр чизе нашид скора маша бро накада катагида байни такабро қате брато қати ягала кавододар ты хондан ба гебро моребтан метендар